Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لسانه يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Amma ba'd. Pemirsa pengajian Banyu Gidon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatiz, para tokoh, para sepuh. Lakukan timin memberi lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Gidon. Yang kita bersama mengaturkan kehadiran Fatihah kita aturkan kehadiran bagi Nabi Muhammad SAW sekarang setuju keluarga-keluarga, sekarang sahabat-sahabat beliau, raja-raja Epon, petera-petera turunan Epon, keluarga dalam Epon, para tabi'in, bentabi'in, tabi'in, para nabi, para utusan, para wali, para imam-imam mujtahidin, para ulama, para sufian. Pengarang-pengarang ilmu-ilmu syariah. puru-puru petani setuju setujuan puru guru datang sakit sepo, pengesepo sepo laki maupun bini pada daripada datang ke bangsa jamaah jangan cacah cacah kenalan kenalan murid murid sam-sam dari batang kudus saja kalau suka baik fokus dari batang kudus saja atau tolong oleh siapa tu dapatan kudus saja Aturan ganjaran kefokusan kau ke ibadah kudus saja. Boleh siap tawasul kalau bantuan Kristian je. Kalau siap fokus, siap bantuan Kristian je. Kristian je umat Islam. laki maupun bini. selamat berstajana eh separa tu satu sana. Kata Rabbani berkata kafir ni. Selamat dari seksan Allah. Terima ahli surga setengki. Yang ingin Allah ke syafat depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafat depan para ulama, para ulia, para syuhada, para salihin. Para guru, para pengesepuh, Pan malamat tergalaban kay nga baroka baroka pon sila pun. Malam tergalaban kay peristiwa. Sarang anak kota petan kulistaji. Keluarga petan kulistaji, santer-santer petan kulistaji, jemaah petan peristiwa? Orang yang sehat wasiun kalau bantuan kulistaji, yang antaran kencaran kebagusan keafrikatan kulistaji. Mari saya kembali fokus dapatkan kepada kita saja. Kalau mentari senantiasa mendapatkan keridaan serang pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa mendapatkan kelampuan serang belas kasih sayang daripada Allah, mendapatkan pertolongan serang perlindungan serta bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Permata keinginnya maunan hidayah kifayah riayah. Bintayah kifayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada keinginan barokah-barokah pun pengajian, baru kena kapal pusan, baru kena bulan Ramadan, baru kena pasaan, barakana tarawian, barakana tadarusan. Barakana para ulama, barakana para awliya, barakana para syuhada, barakana para solihin, barakana para guru, para pengesepok. Bata repayana atambah barakah umur, barakah ilmu, barakah artana, barakah rezeki, barakah aban, barakah anak potong, barakah keluarga, barakah santri-santri, barakah jamaah, barakah jamiah. atas tujuh kalimat kenikmat ini. Rahmat dan tambahan topik dan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan-jalan depan batatun Allah. Kecemburan, kecemburan, kekompiran-kekompiran, kekumpiran, kekumpiran, kebahagiaan, kebahagiaan dunia akhirat. Kailang kasasaan, kasasaan, kasampakan, kasampakan, kasarabutan, kasarabutan. Selakuan, kasalakuan. Terima kasih terpukat pajar otang kalaban kampang yang tak untuk aku ya otang. Dapat tu dulu pajaran otang bawa otang. Memuka perincumpa rezeki na oleh rezeki sehalal. Saya barokat. Memuka perincumpa rezeki na oleh rezeki sehalal. Daripada lancang umur dalam taat ke Allah, benda ke Nabi Allah. Lancang umur ilmu menjunjung tinggi agama Allah. Dan peronis sehat, berada selamat, aman di cecoba, di musibah, di pedaya, di bencana, di malapetaka. Selamat dari petanah-petanah. Selamat dari kezalim, dari sezalim, dari tingkir, dari setingkir. Allah pernah sebelah pelajaran selanya lah ganggu desa ganggu. Dalam berdaya kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Sama dari rikirin ate kotor ate. Pateng ate kering ate kering ate lopan ate mati na ate. Muka-muka peroleh ilmu sebanyak. Ilmu semanfaat, ilmu sebarokat. Yang pada terkaca kelebat kempang. Tercapai cita-cita na. Sukses usaha na. Terkabul pernyonan-pernyonan. min syadi hudin lalampan-lampan ya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasaki perjuangan-perjuangan ya pun para ulama. Jadi sebab jadi jalan jadi perantara ke aku kuat Islam dan umat Islam. Jajana Islam dan umat Islam. Mendengar Islam dan umat Islam. Allah hadihi niat, wa la kulli salihat wa niatil niyatil dan wa tamamin ونيل كل مأمول بحق سيدنا الرسول حبيبنا أبي البتول صلى الله عليه وسلم أم الفاتحة الفاتحة الفاتحة Para pemirsa, para mitra pengajian Baju On yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita banyak bersyukur dan juga telefon Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita nyon dat Allah Taala barokana bulan Recep nyon barokai on bulan Syaban nyon malam master dapat dari bulan Ramadan alhamdulillah ha? Eh, paling dapat dari bulan Ramadan اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أنا متى نرساكي وبلغنا شوال وبلغنا ذا القعدة وذا الحجة كنتن وبلغنا Seperti dah dapat ke bulan Ramadan, tak tak dapat ke bulan Syawal, untung. Mati bulan Ramadan. Bebas dari seksaan. Tiba-tiba kan sepenting dapat ke bulan Ramadan. Tapi kalau tak dapat ke bulan Syawal, untung. Sebab mana orang mati bulan Ramadan, mereka bebas dari seksaan. Tak usah seksa. Mana tak usah seksa, berarti yang ahli syurga. Allah mubarik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan pada pagi dekat bulan ramadan ustaz ya sangat lancengin dan kalau tak ada ke bulan syawal, seperti yang dapat ke bulan Ramadan. Mati bulan Ramadan. Untuk. Kau bulan Ramadan menikah penuh dengan pengampunan, penuh dengan maufirah kepada Allah Subhanahu wa bulan Ramadan cukan bulan kepungaan bulan keridoan, epon Allah Subhanahu wa taala bulan terkabulnya pernyoonan-pernyoonan permintaan-permintaan doa-doa bulan Ramadan bulan puasa sewajib ke tak pada punten ben puasa puasa sunnah. Selain pandai namun puasa sunnah. Namun puasa bulan Ramadan si wajib. Maka seare dari bulan Ramadan tak kena yang penting. Penting polo kalah. Apuasa di luar bulan Ramadan. Sebab nilai epon wajib kat dintu petong polo kalena sunnah lebih bagus lagi. Orang apa ah apuasa menikah. Apuasa ah ni bulan Ramadan. Itu bekal tercapai cita-cita. Pokon pepekus puasana. Puasa ni ke kan latihan kangkui jujur puasa pandai kelatan ganggu tengah teh. ada korupsi. Jadi pada imsak saja lagi, korupsi boleh. Aneka urusan latihan ketengahatian ke kedisi, kedisiplinan. Tidak ada yang tahu lah. Mungkin pun pada korupsi ini kan apa? Tidak korupsi ingatkan tempat aku lakuh. Takkan benar-benar Orang yang siang mencetkan korupsi. Jadi cek si korupsi kan. Patengah pat disiplin. Dapat kau wajib imsak, ke imsak. Kita ada pak kau kena apa apa apa apukah? Siapa sapukah? Injaklah. Aku nak lah anu lah. Aku nak lah Pak kau atau maghrib. Padahal kita tak Pak. Nah, apa barna? Puasa apa ni kelatihan cucur. Mungkin tak jujur orang yang bisa. Saya rasa oni kan. Ada orang oni. Oh, Puasa apa Tak bisa itu dari bibir, คุณคุณบีวิรกษัพพิเศษเอาสเก่งคุณโบราณเอโยสับนักคุยติสุคุณเก่งคุณลับลับมาลับลับเย่เจ้าคุณมาลับลับประกมติลาตียนจุจุรลาตียนองคุณลาตียนเทงาเทลาตียนดิสซิปลินบันเนกิงโบราณเอตมโอเรงเอตมโอเรงแต่เอตมโอเรงพวกคุณต่างกัน ini ke puasa. Lah. Allah Ta'ala wa'ada man samahu bi bulughil maqsudi wal ma'mul. Allah menjanjikan dek ke orang-orang siap puasa bulan Ramadan total depak dan saya maksud dan saya diangan-angankan. Dan saya kata Roel. Karena ngaku ngaki bulan, Ramadan bulan si aku. Si penuh dengan keutamaan-keutamaan. Kelebihan-kelebihan. Yang tersimpan di dalamnya kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya. Di dalamnya terdapat azimul barokat. Aku ngebarokah. Di dalam bulan Ramadan ni ke aku mubarak. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua kepungan bagi orang yang siap puasa. Enalekan eh, aku kah bunga. Tinglah buka bunga. Kulaku buat ada selebih bunga boleh. Orang yang siap puasa nikah. Siapakah lebih bunga boleh, eh, dia pun laku. Lebihan ban bunga, dia tinggal aku Nah, apukah. Ha, apukah kan. kan karena bunga, cuma cu. Dari kabungan, saya kok laku. Eh, perang serang ajunan, ya pun Allah. Bila mana? Kabungan saya paling akhir. Farhatan indaliqai rabbi. Gabungan ketika tapangki sarang pangeran lah. Gabungan ketika tapangki sarang pangeran tapangki sarang ajaran epon Allah subhanahu wa ta'ala Orang ahli suarkah Ketika ampun lain pemasuk dek ke suarga. Orang ahli neraka pemasuk dek ahli neraka, dek ke neraka. Ini kepahbada pengumuman. Ya ahlal jannah. Inna lakum indallahi maw'idan. Yuridu an juzak ay ayun jizakumuh hey ahli syurga Allah Ta'ala di cencih kabupaten kapi setiap reban Allah Ta'ala akan dipenuhi akan dilaksanakan janjinya dipenuhi janjinya ahli ahli syurga lagi mengenai Sebab ahli syurga kita pun lah. Dah tak rangka orang pun. Dah tak rangka orang. Kita beri apa boleh. Kalau ah, kita berada kenikmatan lain. Cik ring tempengan lah kalau apa berada. Rupa lah apa gendang. Lah apa ratin. Cik lah masuk syurga. Lah keluar dari neraka kenapa lah boleh pun. Matur akhirnya. Kajunan depan Allah. Kan kain tuan pun lah. Ipa berat. Tempangan abdina kustik. Alam yusakol mawazinuna. Kan ampun lepo berat. Tempangan kebagusan abdi ni. Wa yubayyad. Wujuhuna. Atau bawa. Atau bawa. Alam yusakil mawazinuna. Kan Allah Ta'ala pun dah memberat dan ketempangan api ni. Wa yubayyid wujuhana. Ban apun lama tera. Dek kamuwa-muwa api ni. Wa dakhulana al-jannata. Ban Allah Ta'ala akan ampun lama masuk api ni ke syarga. Wa akhrajana minan nar. Ban api ni pun lepa keluar dari neraka malaikat. Ya ajunan ni pun Allah. Kik mana apa boleh. Kenapa kik bodoh boleh. Kecumpuran. Saya lebihan. Kepungan saya lebihan. Kebahagiaan. Kesenangan. Kenapa kik mana saya lebihan boleh. Kik tambah kenapa boleh. Akhirnya, Yaitu tanya ketika adik tu, maka hijab leng aleng saya menghalangi antara nak kabul leban Allah Subhanahu Wa Taala apa nak sengkap eh buka orang-orang ahli syurga ngolatin kapi dek kajunan pun Allah Subhanahu Wa Taala ini kan pun lebungan lebungan senang senang nyaman nyaman tak ada cung senangan tak ada cung nyaman, tak ada cung nikmatan Etepeng, penting ampun lapang ki sarang ajunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallazi nafsi biadi ma aqahum syai'an wa habbu ilaihim min an-nadhar ilai. Demi Allah demi zat yang berkuasa tak ada peparing sendiri ajunan ikhwan Allah yang lebih menyenangkan dari peparing bisa mengolatin dek kaju na depon Allah. Kenikmatan-kenikmatan yang lain penikah. Tidak berarti menabi tempeng ben kenikmatan-kenikmatan. Ngolatin langsung dek kaju na depon Allah subhanahu wa ta'ala. Pasir penikah. Sepegal ngolatin penikah antara na panika orang-orang saya apuasah ni ke paringin Kepungan sarang ajunan epon Allah dua kepungan. neng etunya ebrek kapungan ketika epon lapuka yang kedua ingin penegak paringin kapungan ketika tapangki langsung sarang ajunan epon Allah tanpa tedeng aling-aling tanpa hijab tanpa penghalang tanpa penghadang Tada selebihnya nengaki etem eh, pengben molatin de kajuna pun Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dekat kepungan, saya baring akidah dekah Orang saya, apa ah, asah? Yang terletaki dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bahawa Malaikat Jibril suatu saat kentu habis dari kajunan pun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pas apa kaca rasa kaca kaca pengilon kaca kita ka angkui kaca pangelon kaca apa apa kaca pote nah yang dalam kaca ini ku beri setong titik celeng kan dia ngabi matur ke malaikat Jibril ya Jibril mahadhil mar'atul almir'atul bayda' Kenapa kak ditok? Kata saya poteh. Itu kenapa ya? Malaikat Jibril. Oh kak ditok. Kempena ada Jumat kan itu kan cik Nabi. Kento ada Jumat. Terus. Kento berdetik celeng. Kenapa kak ditok? titik telengkak dito iki ke titik se ngunggulaki ajunan ben kaum kaum epon ajunan atas orang-orang sebelumnya ajunan atas orang-orang Yahudi atas orang-orang Nasrani Karena itu kelebihan ikhwan ajudan. Benda kelebihan yang tidak ditahu. Yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Kenapa pakai itu? Ini kekumpulan ikhwan. Ejem. Sekak di mecem kak dinto ejem terkabulnya permohonan permintaan doa dan ajunan daripada Allah. Mumpas orang ni ke? Doa Allah Ta'ala tepat ni jam gitu. Maka mesti terima bantuan Allah. Ada ketolan. Jadi kentu titik Kentu kelebihan epon ajunan sarang umat epon ajunan. Titik itu tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Dengan hari Jumaat yang tu berdesetong waktu. Istimewa sekali. Mun pasaran orang aduk eh, tepat ni waktu tersebut. Cuma tak paham kita ni gak ada bagi. Waktu ni. Mun pasaran tepat waktu tersebut. Orang yang panik permohonan di ajunan Allah, permintaan di ajunan Allah, maka mesti terima bawaan Allah fiha satun la yuafiquha mu'minun yas'alullah ta'ala min khairin illa istajaballahu lah sebaliknya wala yasta'iduhu min syarrin illa a'adzahullah min orang ini kan minta keselamatan, minta perlindungan, minta pengarasan di ajunan pun Allah. Ini maka buat Allah Ta'ala pekal eraksa, pekal ijaga, pekal dilindungi. Ini keterjadi di hari Jumat. Laku ni. Laku. Ini buat cek saking hari Jumat ni ke Arofa Aki kacah kaca pote ni ke benda titik celang artinya neneng ewok tu kak dit neneng ewok tu kak dit ini titik apa kan doa ah, mesti kata rem minta ke fokusan orang ini ke mesti kata rem orang minta ke cuba mesti kata terima. yang kedua Monyo'on selamat dari kecubaan. Dari bahaya, di bencana, di malapetaka. Dari petana-petana. Dari kezaliman. Dari ketelepon, dan lain-lain semacam. Minta perlindungan di waktu kalisah, Maka mesti lindungin serang ajunan di Allah Subhanahu Wa Lekat lah, dintah. Yaumul mazid. Hari tambahan. Hari kelebihan. Kenapa saya kecak yaumul mazid kat dintah? Malaikat Jibril. Saya kat dintah kan Nabi. Pangeran kento apa dia? setong cora nenek esor ke firdaus nengka disak bode tompuan epon misik minyak misik serom Ting ampon lepak dari ketina Jum'at. Maka Kita pasanan ngelepuk dek ke mimbar-mimbar. Nak penyaman ni? Eh lepuk kalau mimbar-mimbar dari cahaya. Jadi curang gento, curang gento pada epon minyak misik, minyak prokom, minyak kasturi. Yang terpari Jumat ni kak disak, ni ke elepok eh, kalau mimbar-mimbar dari nur dari cahaya. Sehingga mimbar-mimbar mereka, sehingga sen ingin mereka para nabi para nabi. Mimbar kak itu terdiri dari emas saya terkenal kalau ban yakut ban zabarjut. maka pasaran orang-orang orang-orang soleh orang-orang yang mati syahid orang-orang yang sekuat iman orang-orang yang se fokus-fokus ni ke pasaran tojuk neneng e tompok misik panikah Moci dek ke ajunan ipon Allah. Lem ngalem ajunan ipon Allah. Nyanjung-nyanjung ajunan ipon Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka buat Allah ta'ala pasal ni jawabin. Eh, tangkap bula kapi. Maralah setiap ribuan. Amin tak kasih kok? Apa saya minta apa ni kapi. Tonton orang ahli suar ke sepaling. Eh, keteruin. Eh, waktu kat ni tu tak ada boleh. Namun kerita ni Allah subhanahu wa ta'ala. aslinya tak kasa mungkin orang panika, Munyuk onak Allah Ta'ala ni kan nyuk on Mardotillah. Sabab panika ampon lah sitet. Di paling tengki. Kenikmatan suara kepada keridhaan Allah. Sehingga bisa langsung melatih dekat junat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika bi ajunan epon Allah, penikah dipersilakan ke aku minta marah-marah-marah minta minta kasih kau lah kasih kau ibrit Maka orang-orang oh, ahli surga firdaus tersebut ni kepasanan mata orang kapi. Apa tidak sebung lain saya betul nama mengkrita ni pun ajunan pasti. Masya Allah nas alukar ridho. Ini mana ridho anda tidak Oh ya iya iyalah. Kot raditu angkum rido ridha'an uhillukum dari wa ana lukum karamati. Ia yang sengkok rindu anak tu ban kapi kalau ban rindu sebisa memasok ban kapi dak kas bengkok sengkok. Ban ban depa kal ebrin karamah kemuliaan ban sengkok. Akhirah e waktu kak disajukan pas Allah Ta'ala kentuh madengagi zat epon Allah Subhanahu Wa Taala sengke orang orang firdaus ngolat tindak de kajunan epon Allah Subhanahu Wa Taala ngolatin langsung tanpa hijab tanpa tedeng aling-aling falaisa yaumun ahabba ilaihim min yaumil jum'ati lima yaziduhum min al karamah Kata ada arsi paling eka senengin. Dia orang ahli suat ketempang pun ada hari Jumat sebab hari Jumat itu mendapatkan apa mem, pun memiliki karomah lebih setai paringaki karomah itu dan ahli-ahli selain dalam eh dalam hadis lain yang terangaki Allah Subhanahu wa taala mada budak ke malaikat malaikat itu. atimu auliyai he malaikat paringin deeren tangga kasih tangga kasih jadi kelabuan perintah Allah Ta'ala kali itu maka malaikat bergegas ngaturaki warna-warni epon teeren teeren teeren apa sih tak ada macam-macam teeren warna-warni beraneka macam warna menu makanan-makanan macam-macam al-ghanil at'im. Ini ke kan aneh ni kan. Tak pada ben kanan tunnya ternyata. Tak pada ben makanan tunnya. Darum. Sal umpan kisah lain. Teka saya teer eh, ni ke debat eh. Namun rasanya lain. Sal ngumpak lain. Sal ngumpak lain lain terus. Sehingga selalu nikmat. Tidak sempurna. Tidak bukti-bukti. Tidak ada yang lain rasa. Pada bermakin nikah, nenek eh snack video, ingki nenek e YouTube, TikTok, ingki nenek e Facebook, dan lain semacam. apa orang ini tak kelimsan pusan? Sebab selalu baru selalu update. Selalu ada yang baru. Nah, begitu pun ketika orang yang panik keadaan. Eh, mun rasan ini ketak sami. Ini tak kelembuk tau, buk pun tak. Kan. Rasanya tak sami. Setiap umpan tak sami. Dengan polas tak ada er, saya, gagasan saya pun Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Allah Taala macam ku boleh Dek malaikat eh malaikat wa lama ringakan setiap inuin dan kau boleh jadi akhir malaikat bergegas apa tak inuman inuman ternyata setiap celgukan tak pada pun tak rasa. Setel gugan dan setel gugan lain tak sabi rasana. Pada nyaman terus jen nyaman jen nyaman jen nyaman terus. Tunggu pun lah taring inum ke kapi. Bula kaburin Allah Ta'ala. Kekasih-kekasih pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pas Allah Ta'ala ni kemat debu. Dekat kakasai kakasai dapat ni kedek ke wali-wali nak Allah dek ke kebula-kebula nak Allah ni ke kan bahamat cabu Allah Ta'ala ala rabbukum qad saddaktukum wa'adi fas'aluni u'tikum Hei kekasih kekasih sengkok. Sengkok pengiran dan kapi. Sengkok setiari anyata akin menukna dek kecenci sengkok dek kapi. Ba'an ban sengkok. Echen eh, ciin. Menedepak ke suarga. Minta ngalak sekenceng. Maka marah setia ba'an dia. Minta ke sengkok. Apa saya keterain ba'an? Eh beriin ban sengkok. Kuste. Abdi namun tero karita ni pun ajunan kuste. Karita ni pun ajunan kuste. Karita ni pun ajunan kuste. Sampai ngucap Allah kalik. Ini on keridaan pun Arjuna Krishna. Ini saya paling ingat teruin umur ini ahli surga ternyata keridaan pun Allah. Maka mulai makin kita apa ini terus minta keridaan pun Allah. Alhamdulillah. Kita pernikah hampir setiap hari. Paringin kesempatan ke aku minta keridaan pun Allah. Dalam tawassulan fatihah sebelum pengajian, nyon kita kan nyon ngole kerida ni pun Allah kita nak kita patut oning laki kan ke arah kena kerida ni pun Allah kerana kita oning betul eh, bentuk de rem kerida ni pun Allah ku laku tengah pun dapat ke kuburan dapat dega akhir alam akhirat kudu kau oningin nilai keridaan pun Allah Subhanahu Wa Taala pada bangsa senikah Orang yang panik kepada Nabi Intar. Dia kesetong orang. Saking nik bini entar kakek lakik, kakek lakik entar kagak bini. Nek bidin ke sorang atau bagi lagi ke saya sentar banyak. Maka waktu kak disak saya paling keterangan kenapa? Kan terlalu keratu. Siapa saya paling keratu ke nek bidin? Saya saya paling keratu ke laki. Mudi lah sini. Yang tanda ke orang saya kesenengin. Maka orang paling keterok, tetapi orang si paling kesenangan. Terok kesenangan. lah. Andi idola. Idola makhluk misalnya pun. Kenapa sih paling yang keteroin? Yang kita itu seneng nah. Ben idola nah, teroin kenal lah. Ben idola nah. Kan seneng kan? Eh tempeng ben kun eri beriin selain. Selain ditaburin napanya mana jajan rin jajan selain kentai kenal kentai kesenengin Wah, pada setahun orang ini ke kenal, eh, ke senengin. Tanah apa kata everin eh, jejen. Siapa lain kenal, mana ke teh. Siapa lain. Eh keteruan. Orang kapi ini keteruan, eh kenal lah teruan, eh keseneng dengan idolan. Ben idolakan. Toh akhirnya orang yang paling kesenengin, mas teh saya paringin, si paling terhormat. Orang yang paling kesenengin, orang yang paling kenal, pasti ebri mensuguhan kisuguhan si paling istimewa. Si paling istimewa. Nyamanlah saya keseneng. Begitupun orang yang paling mengidolakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa si paling ikaterwen? Terus teratur ke Allah. Terus keridana Allah kan? Terwakar tu ke Allah, terwakar senang nak Allah, terwakar Allah. Kan sini? Ini kesempatan yang keterlain. Maka nah. Ketika yang pakon minta ben Allah Ta'ala. Marah-marah-marah minta kasih kau. Saya minta apa? Keridaan. Melalui keridaan Allah Ta'ala, kita senangin Allah. Kenapa pun kuntus sa'ah, ada yang bertadak sekarang. Jadi kita senangin. Kita keridaan Allah Ta'ala. Mula oleh keridhaan Allah Ta'ala mereka pun mendapatkan segala sesuatu yang paling diinginkan. Ketika saya ebenta, eh, sarang kabulan kabulan Allah kakasih kakasih pun Allah Ta'ala abdinin on keridhaan pun ajunan kusti keridhaan pun aju dan kusti. Keridhaan pun aju dan kusti. Oh iya iyalah. Sekok ridha ada kawan kapi setung. Ada ki beri tambahan boleh. Selain dari ridha sekok ada bekal beri tambahan. Qatraditu ankum wa ladayyal Kok Engkau ridha kawan kapi. Tekin beri tambahan dia boleh. Tambahan dari segedar ridha. Padahal ridha ni kampun lah puncak kenikmatan. Tapi ternyata lagi beri tambahan boleh. apa gitu Gusti? Tambahan gitu. Al-yawma ukrimukum bikaramatin a'zama min dhalika kulli. Sekok setiap bekal abrik karamah kemuljaan dak keban gapi sejauh lebih agung kemuljaan jadi etem pengben kemuljaan kemuljaan selain termasuk etem pengben dari dari dari sekor ya marah dia eh, buka hijab sarang ajunan ni pun Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kebula-kebula dengan Allah ta'ala. Kekasih-kekasih Allah ta'ala. Ngolatin kekapi secara langsung. Dia ke ajunan ni pun Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung acungkel kekapi. Asojud kekapi. Ya Allah ta'ala. Apa-apa-apa. Masojud ban kapi dia. Oh, enggak, enggak, enggak, enggak. Dia nak dia benih kena ibadah lah. Ada ibadah setiap dia. Ibadah dia dengan tunjuk. Bahan mana sujud, ah sujud ni tunya. Setiap lah benih tunya rina akhiratnya, benih kena ni ibadah. Unga, unga, unga. Tak usah sujud. Masya Allah begitu awangat ah, orang yang panik. Kalau pahen kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya. Tak ada kenikmatan yang pernah dirasakan. Karena pola ketompangan nikmat an-nazar. Ilallah subhanahu wa ta'ala. Pola ambil kenikmatan bisa ngolatin langsung dekat ajudan depan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakun an-nadharu ahabba ilaihim min jami'in ni'am. Disengolatin dekat ajudan depan Allah apa ni paling diinginkan, paling disenangi. Paling diharapkan etempong ben kenikmatan kenikmatan selain sekapi ini kenikmatan Tidak ternyata kenikmatan yang lebih disenangi yang lebih dicintai tempang ber kenikmatan kenikmatan Islam. Maka akhirnya orang ini ke pasangan suruh mulai tidak ke kamar-kamar. Pasangan datang ke om, dari bawah Aras, Om panika datang dari bukit misik. Bukit misik. Misik pote. Jadi bukit terdiri dari misik pote. Kenapa bukit ini? Bukit panika semacam gunung tapi tak ingat gunung hutan. Maben-ben gunung. Cuma tertimbun tangki. Ini kenyaman bukit. Ini ke bukit terdiri dari minyak kesturi, minyak kesturi potek. Sengke misik-misik pun ketika ampun lecapok angin pun ke pasaran nyebar misik pun ini dekat cetak-cetak ke orang ahli-ahli syurga, dekat cetak-cetak ke seran-seran, kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Termasuk juga dekat apa nyaman, bunuh-bunuh. Jaran-jaran ketompaan-ketompaan apa Tersebar misi pun itu. Sehingga sama bak harum wangi Maka bani dari bidadarina Siapa naik kamar-kamar. sebenar naik tempat ni sarkan. Berkeluarga-keluarga. ni kaya yang latin, tambah ganteng, tambah soka, tambah anggun. Jauh lebih soka, jauh lebih ganteng, jauh lebih soka kata pengban sebelumnya. Ki pemangkatlah tak secatet cokan cak mana kisokan ki kalah. Gun tengah kalah. Kata pengban pada tengah. Tetapi pemangkat ben pada tengah tak pada. Sejun gentang tengah pun dah datang pada. Kenapa mereka ni? Sebab ampun lengolatin ajunan ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang pernikah ampun. Lah nak penyam mana? Eh, pada Pak M, misik-misik pernikah. Sehingga bidat dari bidat dari kapi, ngajaki nenek eh tempat ah. Innakum qad raja'tum ala ahsani kuntum sampean kapi mas, impian mas, laki-laki abdi nah. Pemulih ni kak dintok, lebih ganteng eh tempeng ban, sebelum ni mas, mak tempeng ganteng ajunan mas. Tekon bidadari-bidadari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dalam bulan Ramadhan kak dintok, andi kebungaan luar biasa. Ewak eh, waktu negatifnya, langkong-langkong neneng i akhirat pula. Separloh, ia malaki, neng i dalam bulan Ramadan, mereka kati ator dimin, kita nikah mawas, inna fatah nana kapat hamubina, sebenarnya terus lagi, kak disagi, surat Al-Fatah, Ika mak lama pon ibat. Sedek budak ki gak ni tu deki. Ika pon la. Adan Mawas ashadu an la ilaha illallah astaghfirullah Tama inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa bika min sakhatika wan nar Ashadu an la ilaha illallah astaghfirullah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mereka mau telo kalah. Ketika buka di perak buka perak buka. Ting pun ada perak buka mau sepenikah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار الله pas terasaki dengan pelas dari telokale Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu Allahumma inna ka'afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Mana bila setari tarawih biasa Neka, neka dari asal sirat epon, waki epon, mutakalim bahtah menjadi mutakalim mal ghayat. Jadi tak ramah. Asyadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'alukal jannah. نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار Singapura nolai telok alik ini ke pas maus Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Ini Nekacukan emaus karena para cempet areh Timaus kenikah E eh, tempeng bengkun ngabas cukon Olekah oh, Jamba Harta Longke Sekepukah Angok maus nikah Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sampai teluk alaih. Huruf tambahin, Allahumma inna ghafurun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. pasaran juga sambingan tos pukah sambingan tos pukah maus ya azimu ya azim anta ilahi la ilaha ghairu yufiriz zambal azim innahu la yufiru zambal azim illa al azim ya azimu ya azimu anta ilahi la ilaha ghairu اغفر لي الذنب العظيم إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم نكتس نكتس بك يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم illal azim sebab orang mun mau sepenikah alaikan aku ka nikah tu sene petade sekali ben Allah pada ben ki puru lahir dari ibu kamu pada orang yang lahir dari ibu ni tu setan bah bi ajunan epon Rasulullah ta baki alimuha akibakum fa innaha kalimatun yuhibbuha Allah wa rasuluhu وَيَسْلُهُ بِهَا أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ Arya, ajar ke kena apa tuan lepas kapi? Ajar ke kena apa tuan lepas kapi? Sebab Arya merupakan kalimat saya kesenangan ban Allah. Kalimat saya kesenangan ban Rasulullah. Kalaban sebab Arya deki urusan dunia urusan akhirat tak ada sejen keempat sajian tepat, sajian bagus. Tetapi aja ki jadi mereka nak apa tanda baik. Alimuha akibakum. Fa innaha kalimatun yuhibbuha Allah wa rasuluh. wajasluh yasruh biha amrud dunya wal akhir. Ikai pakon aja ki Mereka nak potong. Ibu lupa nikah. Ya azimu ya azim anta ilahi la ilaha ghairu. Ighfir li adzambal azim fa innahu la yaghfiru adzambal azim illa al azim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita tapaki pun dalam setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama insyaallah kalau bagi pun Allah terjukan insyaallah kita apa dikata pangki eh, dalam acara tanya jawab dekik menjelang buka puasa menjelang buka puasa insyaallah diisi kelaban tanya jawab dapatnya ini SMS eh, ini sehingga pertanyaan bisa saos bisa saos eh seperti yang dapat SMS dapatkan nombor tertentu lah. Jadi, bisa tunggu dengan E. Apa yang mana menjelang buka puasa di Jawa pun. Kerana sekali itu, Ibutan Kuala khusus untuk kegiatan indo -Fibiti. Khusus untuk kegiatan Indo-Fiwiti. Kak pada kegiatan tambahan. Jadi insyaAllah banyak kegiatan yang hidup. Banyak sengit sen nang indo PPT mana bitan kula namung isen eki lestare penyamana eki seperti biasanya pagi dan sore selain kak dinto isen eh, sarang para kiai kiai selain para ustad-ustad selain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hilatuh wa rasulullah wa silatuh. Antalah ilahana wa likulli karbin azim. Fafarrij ma nahnu fihi bisiri bismillahirrahmanirrahim. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا غريب اللهم انت لها ولكل حاجة فقضها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ما يتهي الله من الناس من رحمة بلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يد أمير لم ولم يكن له اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا ورضعنا عنا واهدنا سبل السلام رب يسر ولا تعسر بالتمام بالخير اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا يا من يسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك سهل يسير اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك سهل يسير اللهم بارك لنا في ذرياتنا وتلاميذنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم من عافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته